Hello mga beshi! Maayong buntang mayong untuming gabi isat na nan! Welcome to my vlog! patay. Nabilin. Kasi kagani ng lunch, manggod ni siya. Ayun. Ayun, mama. Asa partner mo? Tara dong dong, naikon din ako. Ano nabi sa partner mo? Asa man akong partner? Wala ko partner. Galigod yun, galigod. Ako naman yung Sara. Taas ka ko tayo ba? Taas ka ko to. Doon, ay paklay doon. Naman. Ako man yun, bro. Amerika. Murag wa na yung pag-asa? Hindi, ikaw. Murag wa. Murag wa mga siguro kilo kay kulo. Naa, ah, okay rin yapon. Mabot sila. Mabot. May kutsara na kontenidor. Ay, nanay kutsara na. Ang tulad. Kinamot talaga yung kompromiso mo ah. Thank you, thank you, Uy, nabuhi na mong ginyuhan na. Pwede niyo. Unsay tawag ganit, Tim? Unsay tawag gani ani? Paklay. Paklay di ay. Puro naman papaitan akong tawag sa ha. Uy, paklay papaitan day. Ah, lang din ako pa. Kani, kani. Kani siya sa Sorry karnero. Ah, mo nang karnero. Ah. Oh. Pero ganahan ko sa karnero. Kaon. Oo, gusto lang karnero. Ano kayo? ang Dragol. Labi pa kayo. Amen siya. Dili, lami gud siya cool. Ang uban, di ba, pag magahi, daghag mabilin. Kay gahi ka to siya, soft. Libre, where you going? Libre. Sigang? Di ini sigang? Sigang, sigang lah. Nara lo. Oh. Ini, aku orang gis baso-baso. Gam bira-bira hara yang ng kulan gam. Menang ko eh. Naiwit Wala na po. Ganun na. Dili yun nga daghan kayo kay wa man gyud ang imita nga kanamtuan kay pandemic ba Pero naman yun ay masabit-sabit na dire tabagon din na nya magkuan nga dara na di ma, ma times na yun di na oh, may iwasan kinandan man niya dirigwa imbita imbitang mga tulog naman sa tinit. Tangik sa bagong. Tangik sa bagong. Liwat yun siya kay Ate Lynette. Di, naong man ulo sugahan, isa daay nga maabot lawan. Di, makalitan ako siya, di kay maragin siya sa tinini ang kuan. Yan, dali ba? Isa. Tutok ka ba? Nag-bless man sila niya, siya wa. Sabi ko. Oo. Kanina rin ako dinagandagan. Wow, you're so sweet naman, Gio. What did you say? Sinabi yun, I love you? How about me? You don't love me, bebe? Gio! Ano? Ano? Wala, wala na. Gio, you say I love you to her, but you did not say I love you to me. Gio. Lain kay si Gio. Pabor-pabor. Oh, naasin sila. Baby ko. Iuli na mo ang talagaga? Oo. Oh. Hindi pa uli mo dayon? Wait, don't lock Giob, Jared. No, no, don't stop her. Wait. Tangig sa baw dong. Abi na pinag ni. Tangig sa baw. Ano na? Hindi ko. Kuan, kanang sabaw. Kanang kuan. Kayo mahilig Mabait ang kay Kuan Mang yun. mo. Iya, Ya no nos va.